Kasi uh, vitamin J, pampatangkad. Hindi ko nga alam yun. Vitamin J nga yung pampatangkad. Siguro kaya hindi ako tumangkad. <laughs> vitamin J and it's for only for the boys. Pampatangkad. Ay, hindi totoo yan! Pwede rin sa girls yun. Hindi totoo yan. Pwede rin sa girls yung vitamin J. Seryoso ba yung vitamin J? Oo nga. Parang alam ko na. Ayun. Vitamin J! J! Pwede rin sa girls yon. Kasi lalaki lang? Hindi nga, pwede rin sa babae. So ka kaya ka tumangkad ng ganyan, puro ka J. Hindi, oh, puro vitamin J. Wow! May vitamin J parang che- Jennifer. Ano <laughs> Jennifer? Jennifer! Yun Jennifer! Jennifer! Yun yung Jennifer! it means Hindi ko alam kung paano niya i bait mo sa kailangan ng niya i bait yung order brilliant. Pag naka-dark yan, durog yan. Sabi ni Aaron by Nasilia. Yun na nga. Kailangan mabait. Mababaitan sila. Mababaitan silang dalawa. Para kung sino mauuna. Ano? <laughs> Bakit? Bakit? Bakit nga? Ibe-bait nila yung isa't isa. Ano nakakatawa doon? Pagtawa ka, tawang-tawa mo. Wala, wala naman nakakatawa doon eh. Kung Ba't bait tawa ka? Ibe-bait lang naman nila yung isa't isa eh. Oh. Normal lang naman yun na i-bait nila yung isa't isa, di ba? Nag-gets ko bakit natawa. Bakit natawa? Bakit nga ba? Hindi ko alam. Wala naman nakakatawa sa sinabi ko. May ginawa ka ba? Ano? <laughs> Kami ayan si Kimi magalit. Ah! Gagaling yan si Kimi. Ano nga? Wala nga. Kabilo nga nga kami dito. Madaming nakagets doon, haha, Quinton. Ano nga yun? Ire! Bear Brand Shoe? Ano nga ibig sabihin? <laughs> Ano ah! Ibe-bait nila yung isa't isa. Kung sino yung unang mabait, talo. Ano, Ayun na, ayun na, katawa doon. Ano? Ano? Ano? Kapag bait. <laughs> They don't care. Pang malalakas lang, malalaki lang yan. Oh, pag malalakas lang yung pag, ano, yung marunong mag-bait. Google na kaya natin, guys. Mga di nakakaalam. Bait. <laughs> ng mga gurso ng mag-bait. ano yun? Sabihin niya na. Ano nga? Sabi mo na. Ano? Sa akin mga master lang. Tayo yung mga master lang may alam kung paano mag-bake. Share ko nga to. Ano ang ibig sabihin ng bait? Anong bait? Share ko to ah. Pag walang ibig sabihin yun, ibig sabihin, di ba sa mga share? Bait as in B-I, ay B-A-I-T. E? B-I-T. E. Wait! Bait! Ay, kayo nuno. Nasa ko yung cushion. Kalaban tayo. E di, ibibait mo ako. Tapos ibibait kita. Pero kung sino yung unang mabait, talo. Di ba? Oo! si Jen, magaling nga mag-bait. Oo nga, kasi nga cushion user ako. So marunong ako mag-bait kasi cushion ako. Alam ko yung Efrem Ladong. Alam ko yun, parang pain. Oo nga. Oh, ano nakakatawa dun? Wala nakakatawa. Hindi rin daw pets ni Michelle. O, oh, sabihin niyo na. Kawawa naman yun ako yung nakagat. Eh, hindi kasi kayo nagubusog kaya hindi kayo marunong mag-bake. Si Super TV magaling mag-bake. Do you mean bake? Bate? Bate? Ha? B-A-I-T nga. B-A-I-T. Date? B-A-I-T nga. B-A-I-T, bait. Bait nga, bait. Wrong spelling kayo dyan, wrong spelling. Green jokes yun, Miss Kim. Duh! Bakit niya? Aray, hindi nga. Ano yung rank ni hindi? Vape means vitamin G. Hindi, yung vitamin J, yun yung pampatangkad. Yung pagbe bait yung tipong, kunwari, cushion gamit mo, tapos may kalaban ka. Ano nga ba yung vitamin J? Na, di ba nasabi na yun? Yung vitamin J ngayon yung pambatangkad. Kasi di ba yung... Di ba vitamin... nasabi, nasabi mo na sa akin dati yun? Oo nga, kasi yung vitamin E para sa skin. Yes. Di ba? Yung vitamin A, ano ginagawa ng vitamin A? Eyesight. Eyesight. Vitamin B, energy. B complex. Vitamin, oh, oh, vitamin B, oh, pang energy. Tapos yung oh. vitamin J, pang patangkad. Hindi ko nga alam yon. Vitamin J nga yung pampatangkad. Siguro kaya hindi ako tumangkat. <laughs> ano no? Take vitamin J every night. Oo nga, dapat para tatangkad ka. O si tama. Di ba Chris Torres, vitamin J every day para tumangkad? Kaya daw siya hindi tumangkad. Bakit? Vitamin J and it's for only for the boys. Papatama Ay, hindi totoo yan! Pwede rin sa girls yon. Hindi totoo yan. Pwede rin sa girls yung vitamin J. Seryoso ba yung vitamin J? Oo nga. Sino? Parang alam ko na. Ano yun? Vitamin J! J! Pwede rin sa girls yun. Basta lalaki lang? Hindi nga, pwede rin sa babae. Ah. Kaya siguro maliit ako. Yung papa ko, six flat eh. Pero maliit ako. Ano hindi ako na ganun? Sige, share natin to, vitamin D. Para tumangkad tayo. Hoy! Stay innocent. Hindi. Ah! Huh? Ano? Ano na yan ah! Sabi ko na mukha mo, ang kapal na mukha mo, ang kapal na mukha mo! Teka lang! Ayun, no, tinan mo, mas tama to. Vitamin J sa... Wala na, wala. Vitamin J sa lalaki, sa babae, vitamin F. Vitamin F, hindi, vitamin F. Bakit F? Mga pilka, sabi nyo, guys, alam nyo ba, pinag-aralan ko lahat ng mga vitamins, pero wala akong nalalaman ng vitamin J. Vitamin Hindi, kasi bagong discovery yung 2000 something lang. So, lahat kayo, may alam, ako wala. Vitamin F? Vitamin F, meron din, vitamin F. <laughs> finger! Ang kapal na mukha mo. Napakapal na mukha mo! Jay! Jay! J is Jake. Jake. F is finger. Ang kapal na mukha mo! Sa stream ko, niya. Totoo naman, di ba? Mapatakot ba yun? Oo, vitamin J nga. Sabi niya, Jake! Ha? Ah! Jake! Jake Hill! Yeah, sila yung... Ang totoo. yung totoo, wag mo akong sinanap! Diba? Bakit ko bang i-share? Guys, diba ba? Ang matangkad. Tanungin mo yung Sark Boys. So kaya ka tumangkad ng ganyan, puro ka Jane. Hindi, oh, puro tayo kung Jane may vitamin J, parang che- Jennifer. Ano Jennifer? Jennifer! Di ba yung Jennifer? Jennifer yun din! Jennifer! <laughs> Ginagago mo ba ako? Jennifer ang mukha. vitamin J. Jennifer yun. Anong Jennifer? Jennifer! Jennifer! CH ni J! Pinupulot nila isip mo ate. So, Dito to yun. Mukha mo. Nasa street ka pa. Hindi. Isa-share ko pa kanina. Muntik ko pa nga share. Yung alin? Alagay ko, vitamin J, mag-vitamin J. I-search ko, ah, pag ito na, ano ko talaga yung search ko yung vitamin J na pampatangkad na to. Pag wala ko dito, wala ko sa akin. Google natin ngayon, vitamin J pampatangkad. Hindi ka alam mo ha, ah, pag ito hindi ko na ano, iba vitamin J kita dyan. It was at this moment that she knew she fucked up. Hey guys! <laughs> yeah! <laughs> guys. Ibabait namin. Ibabait namin yung guys. Ayoko na! Siya nagsabi na lahat. Guys, ibabait namin yung chick. Natawa ko sinabi ah, ima-vitamin J daw niya ako. So, clip nyo nga yan! Exclamation point clip! Pakiclip ka! Iba vitamin J niya ako. Ang laki na ito. Ano? Ano? Ayan na. Ah. Oy, ano, si Super Kimby namin sumaragsabi. Ako pala po, mama. Ikaw nagsabi nun, hindi ako. Ayan. Ano na, ano, susuntukin kita dyan. Pakishare nga yung clip na yan. <laughs> Paramingin natin yung views yung clip na yan. Oh, athletes use it for bodybuilding and the name fatigue in endurance sports. Naguguluhan na ako, ayoko na mag-vitamin day. Kulang din! 5-3 yung tunay ko na heart. Ikaw? 11 inches. Heart! Yes! Akala ko, narinig ko length. Hype, ba't ko naman tatanungin yung length? Length? Length ng baba mo? 11 inches? Babalo? Length ng baba ko. Muntik tumulo lang. Laway ko. <laughs> Sobrang tawa. Tumulo yung laway ni Zubig. <laughs> Oh, no! Picture yan ba tap? Uy, naglaway. Tumigil ka na sa kakavitamin C. Sabi ni J ayun na si Jace, kakarating na ni Jace. Tumigil na kayo sa kakavitamin C. Ni Lunox, ni Esme si Lunox. Ayun na, nagkakalunoksan na. Ay, guys, Lunox, Lunox mo, tamus ko, wag mo yung dollar. Lunok mo tamos ko. Huwag mo Eudora. Doon sa may isa ko, sabihin mo ulit. Wait. mo, tamos ko, huwag mo Eudora. Isa pa, isa pa. mo? Lunok mo, tamos ko, huwag mo Eudora. Aray! Isa pa, isa pa, isa pa, isa mo, tamos ko, huwag mo Eudora. Ano yun? Lunox mo, tamos ko, wag mo Eudora. Lunok, si Dora, so what? Lunox ko. Lunox ko, Tamus ko, wag mo Eudora. Ha ha ha. Bakit? Bakit? Hindi ko alam kung sa game ba sila natatawa o dun sa sinasabi ko. Ulitin mo, sabihin mo ulit. Lunok mo, tamos ko, wag mo, Eudora! Exclamation point clip! Ha, <laughs> pakiclip ha! Basta, sinayawan pa niya. Uy, nanalo na! Si Victoria, si Victoria, si ano, si Pangato, Esmeralda, nanalo. Saan galing si Victoria? Sino si Victoria? Sama-sama. <laughs> <laughs> Esmeralda, Victoria, Sino si Victoria? Guys, si Victoria daw nanalo. Si Victoria! Ay, si Victoria! Sino si Victoria? Ay, na naman tayo. Nanalo daw si Victoria. Sino yun? <laughs> Victory kasi. Victory. Nahalo yung Esmeralda. Naka. Victory. <laughs> Victoria tuloy. Basta lunoks mo, tamos oh, ko, wag mo Eudora. Ha? Lunoks mo, tamos ko, wag mo Eudora. Okay, fine. Lunox mo at damos ko, oh, wag mo. <laughs> clip, guys! Sumasayaw pa! Again, <laughs> sabay tayo, sabay tayo. Ah, sige. Go. One, two, three, go. Lunox mo, tapos ko, wag mo Eudora. Hindi. Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit. Go. Lunox ko, tapos ko. Ay, ano ba? Lunox mo, tapos ko, wag mo Eudora. Game. <laughs> Lunox mo, tapos ko. Ano? Lunox mo! Okay. One, two, three, go. Hindi, ikaw Lunox ko, ikaw. Lunox mo. Lunox. Basta balik tayo naman yung ko, tsaka mo. Lunox mo! Lunox mo. Lunox mo! Hindi, ikaw ko ka. Lunox ko. Okay. okay. One, two, three, go. Lunox mo, tapos mo, what mo Eudora? Okay. Okay, one, two, three, go. Lunox mo, tapos mo, what mo Eudora? ano ba yun? Andito ako dahil sa caption. Bakit? Bakit? Lunox ka, tamas ka, wag mo Eudora! It means... Oh my God! Oh my God! huwag mo idura. Lunox ko, lunox mo, tamos ko, wag Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Yun Wait lang, wait lang, wait Hoy, comment yes kapag yon yun ano ba? Yun yun, promise? Ikaw, eh, bakit mo sinabi sa akin? Sinabi sa'yo ko ba? Sinabi sa'yo ko natin kanina? Oh my God! Oo nga, wala! Alis ba siya? Magkasama na ba tayo sa sa'yo? pinasayaw mo ba sa akin? Hindi ko pinasayaw sa'yo. Sabi mo sabay tayo lang mo. Ang ganun-ganun ka pa dito. Nasubay ako sa'yo. Pero Ah! Kadiri! Ah! <laughs> Wait lang! Welcome to Mobile Legends!